The place where different people come to get their hair done. The salon has been in existence since 2002 and is run by, by Kayaman Mafumo. most men come here to get their hair cut dzekuti nzvimbo dzekugeura dzinonetsa idzi tinototi kastoma yese atabata totoibata bhoo kuitira kuti mangwana idzoke tomupa good service kuitira mangwana adzoke iplan kati ngogeva ndishepa ndiita seni ngoenzanisa vhudzi Thank you. some of the machines that they use in their business located in in ali so he has to stand by the road and look for customers and direct them to his shop that is one of the challenges that they face yatinaye manje ndeyekuti kwatoshandira kure saka totomira kunoku kunofamba vanhu kuti ndosaka takaisa chiposta chedu pasi apa tichitora vanhu tichienda navo kana tapedza kushanda todzoka futi totora munhu tichienda naye asi saka izvo ndo zvinoita mai tisanyanyaso kushanda musho manje ndagewa shamwana ndagewa uya ndikusotisha a uya ndikusotisha apa vasaita sota zvakanaka mupedzi wao